Setelah kemarin drama update membuat video terkait kemungkinan Sim Suryon hidup dan terlahir kembali dengan semangat Na Egyo. Kali ini drama update akan membuat sebuah video yang mungkin terdengar aneh namun ada beberapa orang yang percaya atau sekedar sebut saja. Teori ini berdasarkan dari beberapa orang yang berkomentar di video drama update sebelumnya yang mengatakan jika scene saat Sim Suryon berambut pendek dan mengajak Logan Lee bertemu seseorang adalah kejadian di surga atau setelah kematian. Pada awalnya drama update tidak berpikir jika scene itu adalah di surga, namun setelah dipikirkan kembali, bisa saja Sim Suryon dan yang lainnya pada akhirnya bertemu di surga. Video ini akhirnya drama update buat setelah membaca komentar tersebut dan menonton ulang preview episode 14 drama Penthouse Season 3. Ada satu scene yang membuat drama update berpikir jika memang kejadian itu adalah scene setelah kematian atau di surga. Jika kalian perhatikan pada saat sidang Chon So Jin di pengadilan, di sana terlihat Haeng Biul sedang memberikan kesaksiannya. Sementara di sisi kiri terlihat Chon So Jin yang sedang didakwa. Sementara di tempat duduk penonton sebelah kiri paling depan terlihat Logan Lee, Sok Hun, Sok Yung, Jenny dan Kang Mari sedang menonton jalannya persidangan. Di sebelah Kang Mari terdapat satu kursi yang kosong dan kemungkinan itu adalah kursi milik Haeng Biul yang sedang memberikan kesaksian. Sampai di sini apakah kalian merasa ada yang janggal? Kehadiran Sim Suryon dalam sidang tersebut adalah merupakan hal yang sangat janggal karena Sim Suryon sama sekali tidak ada. Bukankah hal ini sangat aneh? Terlepas dari teori sebelumnya, dalam teori kali ini drama update akan lebih menekankan tentang kemungkinan jika scene saat Sim Suryon menyetir mobil sport tersebut adalah kejadian setelah kematian. Dalam sidang tersebut tak terlihat tanda-tanda Sim Suryon sama sekali. Lalu kemanakah Sim Suryon? Jika seandainya teori drama update sebelumnya benar terkait Sim Suryon yang merencanakan kematian dirinya, hal ini berarti Sim Suryon sedang bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya untuk memberatkan Chon So Jin di pengadilan. Karena jika Sim Suryon tidak ada maka, Chon So Jin juga akan dikenai pasal pembunuhan terhadap Sim Suryon. Namun bagaimana jika sebenarnya Sim Suryon telah meninggal? Jika dilihat kembali pada preview episode 14 drama Penthouse, kita melihat Logan Lee yang sangat panik dan bertanya kepada polisi yang mengatakan tak ada tanda apapun. Jika dipikirkan kembali, kata-kata tersebut menandakan bahwa Sim Suryon tidak bisa ditemukan, bahkan tidak ada tanda-tanda jenazah Sim Suryon dalam danau tersebut. Lalu apakah Sim Suryon benar-benar tenggelam dan meninggal di dalam danau tersebut? Hal ini mungkin saja terjadi jika ternyata Sim Suryon benar-benar mengorbankan dirinya untuk mengakhiri segala macam konflik di penthouse. Selain itu kematian Sim Suryon merupakan bukti nyata dan tak terbantahkan yang bisa menjerat Chon So Jin di pengadilan. Karena permintaan dari Hayun Chul yang memohon untuk tidak membunuh Chon So Jin, maka Sim Suryon tidak membunuh Chon So Jin pada akhirnya. Dan satu-satunya jalan adalah mengorbankan dirinya untuk menghukum Chon So Jin. Jika dipikirkan lagi, ketidakhadiran Sim Suryon dalam sidang tersebut serta tak adanya tanda yang ditemukan polisi terkait Sim Suryon maka mungkin saja Sim Suryon benar-benar telah mati dan mengorbankan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan Logan Lee? Bukankan Sim Suryon berjalan dengan Logan Lee? Logan Lee pasti akan sangat menderita setelah mengetahui Sim Suryon meninggal dunia. Logan Lee sangat mencintai Sim Suryon dan rela mati untuk Sim Suryon. Jadi ada kemungkinan jika Logan Lee akan bunuh diri setelah mengalami mimpi melihat Sim Suryon yang berdandan seperti Na Jadi sepertinya Sin Sim Suryon yang terlihat seperti Na adalah mimpi dari Logan Lee sebelum bunuh diri. Sim Suryon bertanya, Aku akan menemui seseorang, maukah kau ikut denganku Logan? Pertanyaan Sim Suryon tersebut bisa saja sebuah mimpi atau hayalan dari Logan Lee sebelum akhirnya dia membunuh dirinya sendiri dan pada akhirnya Logan Lee bertemu Sim Suryon dan berjalan menuju tempat semua orang yang telah meninggal. Hal ini sebenarnya sedikit konyol dan sulit untuk dipercaya, namun tetap saja segala kemungkinan bisa saja terjadi. Jadi kemungkinan sin tersebut adalah sin saat di surga dan setelah kematian. Bagaimana menurut kalian? Drama update secara pribadi masih lebih menyukai teori jika Sim Suryon masih hidup dan kembali berbahagia bersama dengan Sokyung anak kandungnya. Terlepas dari itu, Sim Suryon juga masih memiliki tanggung jawab terhadap Sokhun, Berona dan In atau bahkan Haeng Byul yang saat ini tidak memiliki siapapun lagi di sisinya. Sim Suryon merupakan harapan satu-satunya orang yang bisa menjaga mereka semua. Namun jika seandainya memang mengorbankan dirinya merupakan jalan terbaik yang dipilih Sim Suryon, maka pasti Sim Suryon sudah memiliki sebuah rencana terkait anak-anak yang malang tersebut.